Hare Krishna. ॐ ज्ञानतिमरन्दस्य घ्यनञ्जनाशलाकाया चक्षुरुन्मीलितन्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभिस्तं स्थापितं येन भूतले Swayam rupa kadhamayam dadati swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Ragnathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate तप्तकाञ्चनकोरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभय एव च पतितनां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna. So with the end of Chaturmasya and, and the end of the Damodar Puja, we come to Katyayana Vrat. The, during the Chaturmasya, there's no marriages. But after Chaturmas, then the marriage season begins. तो दामोदर महीने और अंत में भीष्म पंचक के बाद हम आते हैं कात्यायनी व्रत की ओर तो दामोदर महीने में कोई विवाह नहीं होते हैं और दामोदर महीने के बाद विवाह आ, के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं So you can see they're preparing for the marriage shaligram with Tulsi. This marriage takes place with the end of the Chaturmasya and the, be the beginning of the Katyayana Vrat. तो आप देख रहे हैं यहाँ तैयारी हो रही है तुलसी शालिग्राम विवाह की तो ये शुरू होते हैं भीष्म पंचका के अंत में और कात्यायनी व्रत के शुरुआत के दिन में So Tulsi of course is worshipped in all the temples of Lord Krishna and Lord Vishnu, the worship of Tosi is always there, must be there, because the Tosi leaves are offered to Lord Krishna. So, Tulsi Maharani ki puja ki jati hai har Krishna aur har Vishnu mandir mein, क्योंकि Tulsi ke patte jo हैं wo Bhagwan ko arpit kiye jate हैं We know in ninth chapter Bhagavad Gita There's a well-known verse there. Lord Krishna says, Patram pushpam palam toyam yome bhaktya prayachati. Tadaham bhakti uparitam ashnami prayatatmanaha. Lord Krishna is saying, if one offers me a leaf, a flower, a fruit, or water with love and devotion, then I will accept तो हम जानते हैं भगवत गीता के नवे अध्याय में बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति तो इसमें भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे पत्ता आ, फूल आ, फल और जल यदि प्रेम से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ So when Lord Krishna says patram, what is that leaf? That Patram, that is the Tosi Pata, that's the Tosi leaf which is very dear to Lord Krishna. Not just any leaf, but the leaves of the Tosi. तो जब भगवान यहाँ संकेत कर रहे हैं पत्ते की ओर तो वो कौन सा पत्ता है तो वो तुलसी पत्ता है ऐसा नहीं है कि भगवान कोई भी पत्ते की बात कर रहे हैं वो विशेष करके तुलसी पत्ते की बात कर रहे हैं And Tulsi leaves are so much special to Lord Krishna that he said that any offering which is made to him, which is not good tosi, it will not be very palatable, it will not be acceptable to him. There must be tosis on every preparation which is offered to the Lord. और तुलसी पत्ता भगवान कृष्ण के लिए इतना विशेष है कि वो कहते हैं हम जो कुछ अगर भगवान को भोग लगाएंगे लेकिन अगर उसमें तुलसी पत्ता नहीं होगा तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो इस प्रकार से तुलसी भगवान के बहुत प्रिय है and tulsi tulsi leaves are also offered on the lotus feet of the lord and any of the deities which are Vishnu tattva they can also have tulsi leaves और तुलसी पत्ते को अर्पित किया जाता है भगवान के चरण कमल पर भी और भगवान का कोई भी विग्रह है यदि वो विष्णु तत्व में आता है तो उसके चरण में हम तुलसी पत्ता रख सकते हैं just like we have panchatattva deities in Mayapur Dham. So in the Panchatattva, there are three Vishnu Tattva deities. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and Sri Advaita Acharya are all Vishnu Tattva and they can all be offered tulasi garlands and their feet can be also decorated with tulsi. तो जैसे कि मायापुर धाम में पंच तत्व हैं हम देखते हैं उन पंच तत्व में तीन विष्णु तत्व हैं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य तो ये तीनों विष्णु तत्व हैं इसलिए हम इन तीनों को तुलसी माला पहना सकते हैं और उनके चरण में भी तुलसी रख सकते हैं We don't put tulsi leaves on the other deities, but we can place tulsi in the hands to offer to Krishna. हम दूसरे विग्रहों के चरणों में तुलसी पत्ता नहीं रख सकते लेकिन हम उनके हाथ में तुलसी पत्ता दे सकते हैं कि वो कृष्ण को अर्पित करें So Tulsi Maharani is pure devotee. She is given the blessing that she could take this form for the worship of Lord Krishna. तुलसी महारानी भगवान की शुद्ध भक्त हैं और उन्हें ये रूप दिया गया है कि वो ये रूप स्वीकार कर सकती हैं कृष्ण की उपासना के लिए And devotees will always wear tulsi, the kuntin mala round the neck. The neck beads will be made from the tulsi wood and the japa mala will also be tulsi. और भक्त हमेशा गले में जो कंठी माला पहनते हैं वो भी तुलसी से बनती है और जो जपा माला है वो भी तुलसी के दानों से होती है it is said that if we have kunti mala the कुंतोसी mala around the neck then at the time of death Yamaduts will not come because they are told to stay away from anyone who is decorated with the tulsi bead तो ऐसा कहा गया है कि यदि हमें गले में ये तुलसी महारानी की कंठी माला होगी तो मृत्यु के समय यमदूत नहीं आ सकेंगे क्योंकि उन्हें कहा गया है कि जिसका भी गला इस प्रकार तुलसी की कंठी माला से सजाया गया है उससे दूर रहो of course to be worth to decorate your neck with tulsi you should be a vegetarian you should be eating all kinds of animal flesh and at the same time wear tulsi around your neck that is not very good तो बेशक अगर आपको आपके गले को तुलसी कि कंठी माला से सजाना है तो आपको शाकाहारी होना पड़ेगा अगर हम मांस इत्यादि ये सब चीज़ें खाएं और फिर भी तुलसी की कंठी माला पहने तो ये अच्छा नहीं है so there's some Puranic story which tells about how Tulsi took the form of a young princess and she was married to one demoniac king named Jaladhar. who became very powerful. तो एक पुरानी कथा आती है इस विषय में कि तुलसी महारानी का विवाह हुआ था एक असुरी राजा से जलंधरा और किस प्रकार वो बहुत शक्तिशाली हो गया था So this Jaladhar was so powerful that even demigods like Lord Shiva could not defeat him because he was protected by the chastity of his wife. आ, तो ये ऐसा कहा गया है ये जो राजा था जलाधरा इसको शिव जी जैसे देवी देवता शक्तिशाली देवी देवता भी नहीं हरा सकते थे क्योंकि इस इनकी जो पत्नी का जो पतिव्रता स्वभाव है उस द्वारा उसकी सुरक्षा होती थी So Tulsi had become the wife of this demon and she was very chaste and because of her chastity nobody could defeat her husband in battle. और तुलसी महारानी इस राजा की पत्नी बनी थी और ये बहुत पतिव्रता थी और इनकी पतिव्रता भावना के कारण कोई भी युद्ध में इस राजा को नहीं हरा सकता था so the demigods all came to lord Vishnu to ask please help us what can we do in this situation so lord Vishnu decided that what he had to do was he would take the form of Tulsi's husband. He would take a form just like Jaladhar, her husband. तो सभी देवता इस कठिनाई की स्थिति में विष्णु के पास आते हैं और कहते हैं हम अब क्या करें तो फिर विष्णु तय करते हैं कि वो ये जो राजा है जलधर इसका रूप इसके रूप में प्रवर्तित होके वो तुलसी महारानी के पास जाएंगे so lord Vishnu in the form of Jalandhar he went there to Tulsi and Tosi accepted him like her husband and they spent the night together. तो इस जलधर राजा का रूप लेके भगवान विष्णु तुलसी महारानी के साथ पास जाते हैं और तुलसी महारानी उन्हें अपना पति समझती हैं और उनके साथ रात बिताती हैं सो then सो <laughs> then this uh, Jaladhara, he was in battle, and because his wife had lost her chastity, he was defeated in battle and killed. तो उस समय जलधर युद्ध में थे और क्योंकि उनकी पत्नी की पतिव्रता भ्रष्ट हो गया था तो इस कारण से जलधर हार गए उस युद्ध में और मारे गए So then Tulsi realized she had been tricked by someone and she cursed Vishnu. And she said, you're very hard-hearted. You should become stone. You're so hard-hearted. May you take the form of stone. And in this way, Lord Vishnu took the form of the Shaligram Shila. तो उस समय तुलसी महारानी को पता पड़ गया कि उनके साथ कोई छल कपट हुआ है तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि विष्णु आप बहुत पत्थर दिल हो तो उन्होंने ये श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाओ और इस श्राप से हमको जो भगवान का शालिग्राम शिला है इसी श्राप के कारण भगवान शालिग्राम शिला के रूप में भी होते हैं so shaligram shilas they come from you get them in ganduki ganduki away up in himalayas you have to go there to nepal up to ganduki where the ganduki river is and these shaligram shilas are found there तो ये जो शालिग्राम शिला है हमें बहुत ऊपर हिमालयों में नेपाल में गंडकी नदी है वहाँ मिलते हैं आपको इतना ऊपर वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ ये शालिग्राम शिला प्राप्त होते हैं So Lord Vishnu took the form of the Shaligram Shila and he told Tulsi, you will become my consort. You will take the form of a, a very sacred plant and with your leaves and flowers it will be offered in worship to me in the form of Shaligram. तो फिर विष्णु ने तुलसी महारानी को ये वरदान दिया कि आप मेरी नित्य सहयोगी बनोगी और आपके जो पत्तों द्वारा मेरी पूजा होगी और ये मैं शालिग्राम शिला के पूजा में मुझे अर्पित किए जाएंगे So every year, with the end of the Chaturmasya and the beginning of this Katyayana Vrat, Then they have this marriage between Tosi and Shaligram. तो हर साल इस प्रकार भीष्म पंचक के अंत में और कात्यायनी व्रता के शुरुआत में हमें हम ये तुलसी महारानी और शालिग्राम का विवाह होता है Shaligrams are worshipped by brahmanas. To be to actually worship Shaligram properly, you must be a brahmana. Means you must be a symbol of the mode of goodness. तो शालिग्राम शिला की उपासना की जाती है ब्राह्मणों द्वारा इसका अर्थ है कि शालिग्राम शिला की पूजा करने के लिए आपको ब्राह्मण होना होगा आपको सतोगुण का प्रतीक होना होगा नॉट just simply jati brahmin not just brahmin by birth but also you must have the qualities of the brahmin and you must act like brahmin और केवल आप जाति ब्राह्मण ही नहीं आपको ब्राह्मणों का गुण भी होना चाहिए जो ब्राह्मणों के कार्य कर होते हैं वो भी आपने करने चाहिए so shalagram has to be worshipped every day and you should worship the shalagram before you take any food in the morning और शालिग्राम की हर रोज पूजा की जाती है और आपको शालिग्राम की पूजा तब करनी है बिना कुछ खाए सुबह तो you have to be a very strict brahmana, not only just doing puja, but you have to also chant the holy name. को बहुत गंभीर ब्राह्मण होगा होना होगा केवल पूजा ही नहीं करनी है साथ में भगवान के नाम का जप भी करना है So we said this is now the Chat, uh, Katyayana Vrat is taking place. With the end of the Chaturmas, the Katyayana Vrat begins. तो अब हमने कहा कि कात्यायनी व्रता भी शुरू हुआ है चतुर्मास्य के समाप्ति पर कात्यायनी व्रता की शुरुआत होती है and it's describe there in Shrimad Bhagavatam in 10th canto chapter number 22 you find there how the gopis worship Katyayani तो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 22वें अध्याय में आपको ये वर्णन मिलेगा कि किस प्रकार गोपियां कात्यायनी की पूजा करती हैं so the gopis who perform this Katyayani vrata they are unmarried girls of course because they are performing the Katyayani vrata to get a husband so if they are already married you wouldn't want another husband they already it's unmarried gopis who worship Katyayani तो वहाँ वर्णन किया गया है कि जो कत्यायनी व्रता कर रही हैं वो अविवाहित गोपियाँ हैं इसीलिए तो वो पति के लिए ये व्रत कर रही हैं तो अगर कोई स्त्री का पहला ही पति है वो दूसरा पति पाने के लिए व्रत नहीं करती है तो ये अविवाहित गोपियाँ हैं जो पति पाने के लिए व्रता करती हैं so, so the, some acharyas they say like Srimati Radharani she's already married she wouldn't do this तो कुछ आचार्य कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी पहले ही विवाहित हैं तो वो कात्यायनी व्रता नहीं करती हैं but the ones do it the very young girls the kumarika the word is used in the shlokas kumarika kumari just like kumar the young boy means five and under तो इसलिए जो वर्णन किया है जो गोपियां ये व्रता कर रहे नहीं हैं उनके लिए जो शब्द का उपयोग किया गया है वो कुमारिका जैसे हमें ये शब्द मिलता है कुमार मतलब वो बालक जिसकी उम्र पांच साल या उससे कम है so this girls are all like three four maximum five तो ये जो लड़कियां हैं ये इनकी उम्र है तीन चार या ज्यादा से ज्यादा पांच वर्ष just like lord Krishna his childhood is divided into three, Komar, Poganda and Kaishore. जैसे कि कृष्ण जो है उनका बचपन तीन भागों में विभाजित है आ, कुमार पोगंडा पोगंडा और कैशोर yeah, so up to five is kumar and for the girls kumari up to five तो लड़कों के लिए कुमार पांच साल तक होता है और लड़कियों के लिए कुमारी अवस्था होती है पांच वर्ष तक एंड कुमारी खा meaning the very sweet and gentle girls और कुमारिका उसका अर्थ है बहुत ही मधुर और कोमल लड़कियां and they perform this vrat by first of all they only eat havishya they only eat डाउ the green mung with the rice, with no spices, not even turmeric. तो ये जो व्रत का पालन करती हैं ये केवल हविष्य अन्न खाती हैं मतलब केवल दाल और उसमें कुछ मसाले भी नहीं हल्दी भी नहीं Going to do a yagya, just like maybe when you got initiation, maybe you were told, don't eat. Before the yagya, you don't eat anything. You're going to go and sit in the yagya, you should be clean, you should be pure. You don't eat fasting that morning before you go and sit in the yagya. तो जैसे कभी आप यज्ञ में भाग लेते हो जैसे आपकी दीक्षा हुई होगी तो कहा जाता है यज्ञ पूरे होने तक कुछ नहीं खाना यज्ञ के समय आप बिल्कुल साफ होने चाहिए तो इसलिए यज्ञ के होने तक आप कुछ नहीं खाना चाहिए Just like devotees of Krishna very careful when you eat and what you eat and where you eat. जैसे कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो बहुत सावधान होते हैं कि वो क्या खाते हैं कब खाते हैं और कहाँ खाते हैं We don't like to go to restaurants to eat. Eating outside food cooked by non-devotees, it is not very good for our devotional life. तो हम बाहर जाके जो दुकानें हैं भोजनालय हैं वहाँ जाके खाना पसंद नहीं करते जो खाना अभक्तों द्वारा बना हुआ है ऐसा खाना अगर हम खाएंगे तो हमारे भक्ति में जीवन के लिए अच्छा नहीं है You eat food cooked by the non-devotee, then their karma will enter into the food. And you eat the food, you take some of their karma. तो अगर आप अभक्तों के द्वारा बना हुआ भोजन खाओगे तो उनका जो कर्मा है वो उस भोजन में प्रवेश होता है और उनके कर्मों का थोड़ा भाग हमें भी मिल जाता है some people they It's a vegetarian restaurant. They're the cooks, but they themselves are not vegetarian. तो कभी कभी हम ऐसे कहते हैं नहीं मैं जहां बाहर खा रहा हूं वो तो शाकाहारी दुकान है दुकान तो शाकाहारी है लेकिन पकाने वाला शायद शाकाहारी नहीं है वो तो मांसाहारी होता है so we encourage devotees those who are trying to practise Krishna consciousness strictly we don't eat outside food. We want to try to eat food which is prasadam. तो हम सभी भक्तों को उत्साहित करते हैं जो कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से पालन करना चाहते हैं कि आप बाहर जाके खाना न खाएं हमें केवल प्रसादम खाना चाहिए So we're careful also what we eat. What do you eat? Yeah, of course we're strictly vegetarian, And we also don't want to eat things like onion and garlic, which are generally offered in many vegetarian restaurants as being vegetarian. तो हमें ये भी सावधान रहना है कि हम क्या खाते हैं हाँ बेशक हम शाकाहारी तो हैं लेकिन फिर भी हम कांदा और लहसुन नहीं खाते हैं जो बहुत शाकाहारी दुकानों में भी पाया जाता है Things like onion and garlic are very rajasic, they increase the passion. And we want to eat more food which is in the mode of goodness rather than passionate. तो कांदा और लहसुन ये राजसिक खाने हैं ये रजोगुण को बढ़ाते हैं हमें वो खाने खाने चाहिए जो ज्यादा सतोगुण में है So Srila Prabhupada, he would travel many places, he would always have a cook with him. He had his cook, somebody who, usually his own servant, would cook for him. तो शिला प्रभुपाद जी बहुत जगह भ्रमण किया करते थे तो अपने साथ एक रसोईया होता था उनका एक भक्त जो उनके लिए पकाता था But people who were initiated devotees, not only just once, but twice initiated devotees, they were also be allowed to cook some things to offer. और जो दीक्षित भक्त हैं और केवल एक बार दीक्षित नहीं जो दो बार दीक्षित हैं उन भक्तों को भी कभी कभी अनुमति दी जाती थी प्रभुपाद के लिए कुछ पका के खिलाने के लिए Somebody's twice initiated, it means they're Brahmin, means they're strictly following regulative principles and they're chanting, they're in good standing. So we can trust them to be without karma, without sinful reactions. We can trust them to be pure, that they can cook. तो अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित है दो बार दीक्षित है तो हम समझते हैं कि वो गंभीरता से सारे नियमों का पालन कर रहे हैं अच्छे से स्थित हैं कृष्ण भावनामृत में तो हम विश्वास कर सकते हैं कि उनके खाने में कुछ कर्मा नहीं होगा और वो हम उनका खाना जो वो पकाते हैं वो खा सकते हैं अंदर some devotees who are even more strict, they will ask, where did the food come from? Where did you get the vegetables from? Where did you grow it yourself? And they will say, if you didn't grow it yourself, I don't want it. और कोई कोई भक्त हैं वो तो और भी गंभीर हैं वो पूछेंगे ये खाना कहाँ से आया ये भाजियाँ कहाँ से आई अगर आपने इसको खुद नहीं उगाया है तो मुझे नहीं चाहिए So Srila Prabhupada liked to see that the devotees could produce their own food and then they could offer that food to Krishna. शिला प्रभुपाद ये देखना चाहते थे कि भक्त खुद अपने अ, जो भाजियां अन्न है उसको खुद उगाएं और वो भगवान को अर्पित करके वो खाएं So, Katyayani Vrat, the gopis, you see, they're just taking dal and rice, boiled dal and rice, with no spices. Very, that means food which they've grown themselves, which is grown locally, and they're cooking and they're eating like that. तो हम देखते हैं कि इस कात्यायनी व्रता में गोपियां केवल उबला हुआ दाल और चावल खा रही हैं बिना कोई मसाले डाले हुए और ये वो दाल चावल है जो उन्होंने खुद ही उगाया है और वो उसको खा रही हैं So not only are they controlling their eating But every morning, these young girls are going to the Kalindi, to the Yamuna River, and they're going into the water there to take full bath. और केवल वो अपने आहार पर काबू नहीं किए हुए हैं परंतु प्रतिदिन सुबह वो कलिंदी में मां यमुना में जाती हैं वहां स्नान करने के लिए So कलिंदी यमुना दे से it's a hundred times more pure than even the Ganga. It is a, it's a liquid personification of the mercy of Srimati Radharani. तो कलिंदी माँ यमुना के लिए कहा गया है वो सौ गुना और पवित्र है माँ गंगा से भी आ, तो जो राधा रानी हैं उनका कहा गया है वो तरलता का स्वरूप है माँ Yamuna so these gopis these young girls at a tender age, every morning for the month, for the whole month, after, after Kartik, this Magashirsha, they will go every morning to Yamuna and bathe there in the holy waters. तो ये छोटी बालिकाएं पूरा महीना ये मार्ग शीर्ष का पूरा महीना ये जो आ, ज- कत्यायनी व्रत का महीना है इस इस पूरे महीने हर सुबह जाएंगी और माँ यमुना के पानी में स्नान करेंगी and Shrimad Bhagavatam describes how they would go together and they would hold each others hands and together they will all chant the holy names of Krishna and enter into the water of Kalindi और श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि कैसे ये सब जाएंगी ये एक दूसरे के साथ जाती हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के और भगवान के पवित्र नाम जपती हैं और फिर माँ कलिंदी में स्नान करने उतरती हैं And they will make a deity of Durga or Katyayini. They will make it from the mud, from the river bank of the Kalindi. They will form this deity. और ये कलिंद जो कलिंदी नदी के तट पर जो रेत है वहाँ से कात्यायनी जी का उस रेत से एक विग्रह बनाती हैं Although they're just young girls, little girls, they will make their own deity and they will put will be there on the bank of the Kalindi and Kalindi will come every day and she will wash, she will take the mercy of Katyayani. Katyayani is giving mercy to Yamuna, Yamuna is taking mercy from Katyayani. to is prakar se wo jo vigra banati hain fir माँ कलिंदी आ, का जो जल होता है वो कात्यायनी पे लगता है तो इस प्रकार से माँ कलिंदी महाराज Yamuna gives mercy to? Yeah, Yamuna's giving, get, she wants to get the mercy from Katyayana and Katyayana is coming to worship Yamuna. तो माँ कलिंदी कृपा चाहती है कात्यायनी से और कात्यायनी का विग्रह वहाँ आया है वो कृपा चाहती है माँ यमुना से And the gopis are chanting a nice prayer to goddess Katyayani. They're saying, Katyayani Mahamaye Mahayogim uh, Mahayogim Adishwari uh, Nanda Nanda Gopa Sutam Devi Patim Me Kuru Me Nama Me Kuru Mana They're saying, they're offering their obeisances. The gopis are offering their obeisances to Goddess Katyayani, described her as Mahamayi, great potency, goddess of great potency. तो इस प्रकार से जो गोपियां हैं ये कात्यायनी माँ को ये प्रार्थना करती हैं जो महाराज जी ने कहा कात्यायनी महामाई तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ये गोपियां हैं वो कात्यायनी देवी को महामई कहती हैं मतलब भगवान की बहुत महाशक्ति से महायोगी अधिश्वरी महायोगी yoga to link to connect so Durga mother Durga Katyayani she has that power to connect to Krishna फिर वो कहती हैं महायोगिन अदेश्वरी योग मतलब भगवान से जुड़ना तो वो कहती हैं ये जो कात्यायनी देवी है वे हमें शक्ति दे सकती हैं भगवान से जुड़ने के लिए And she is Adishwari. She's very powerful. She's a, con a controller. So the gopis are praying to her that you're very powerful. You can do things. You can give us what we want. तो फिर वो अदेश्वरी हैं वो नियंत्रित हैं बहुत शक्तिशाली हैं तो गोपियां उन्हें कहती हैं आप शक्तिशाली हो आप हमें दे सकती हो जो हमें चाहिए नंद सुता नंद गोपा सुतम देवी नंद नंद नंद गोपा सुतम देवी there sang this Nanda Nanda Maharaj he is the son of the suta he is gopa he is a cowherd boy we are gopis So this cowherd boy, he's of our caste. He can be right man for us. तो कहती है नंद गोप सुतम देवी के जो ये नंद महाराज का सुता है जो पुत्र है ये गोपा है और हम भी गोपियां हैं तो हम एक ही जात की हैं तो ये हमारे लिए एक सही पति हो सकता है They're saying, we're also gopis. They're from, he's from our community, right? We get married, you get married, you want the woman from your community. So their gopis are saying, this Krishna, he's all right, he can be my husband, he'll make a good husband for me. तो कहती हैं हम गोपियां हैं और also gopis, गोप है हमारी जाति की है तो आमतौर पे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पत्नी चाहता है तो चाहता है उसी की जात की हो तो वो कहती है हमारे जात का ही है तो हमारे लिए एक अच्छा पति है ये पति में कुर में नमा they, they pray to Goddess Katyayani, just let that Nanda Gopa Sutam, let him be my husband. तो कहते हैं पतिम में कुरुते नमः के जो नंद गोप है ये ये लड़का मेरा हमारा पति बने and the gopis not they say patim me me meaning they're using the singular. So each gopi is asking that I want Krishna to be my husband. They're not asking altogether that we all want Krishna. Each gopi is thinking, I want Krishna to be my husband. वो कहती है पतिम में मतलब बहुवचन नहीं एक वचन का उपयोग करती हैं मतलब वो कहती हैं हम में से हर एक गोपी को कृष्ण हमारे पति के रूप में चाहिए वो ये नहीं कह रही हैं कि हम सबको मिलके कृष्ण पति चाहिए परंतु हम में से हर एक को कृष्ण अपने पति की तरह चाहिए So in this way the gopis would worship goddess Katyayani every morning, you know, in Brija, in Vrindavan at this time of the year. By the end of Kartik, it's early morning, it's chilly, it's cold, you know, becomes quite cold. and er to go every morning to Kalindi, to the Yamuna there and take the bath, that's a little austere. So, तो इस प्रकार से कार्तिक महीने के we all know that in Vrindavan Dham, the time of the morning सम, समय होता है बहुत ठंडी होती in तो उस in the morning, माँ यमुना में जाके स्नान करना ये काफी भारी तपस्या है And just to eat only rice and dal every day. just only the boiled rice with no spicing, no turmeric. This is tapasya. और केवल प्रतिदिन खाली दाल चावल ही लेना वो भी सरलता से बिना कुछ मसाले डाले बिना हल्दी इस प्रकार ये भी एक तपस्या है but you want to get Krishna do you think you can get Krishna so easily not so easy you have to pay you have to be willing to do a little tapasya तो आप कृष्ण पाना चाहते हो और कृष्ण को इतनी आसानी से पालोगे नहीं इतना सरल नहीं है आपको तैयार होना होगा कुछ तपस्या करने के We should understand these little girls, these little gopis who are going there every morning, they are actually, in their previous life, they were great sages. तो हमें समझना होगा ये जो छोटी गोपियां वहाँ हर रोज़ सुबह जा रही है स्नान करने के लिए ये अपने पहले जन्म में बहुत महान साधु थे ये The sages from Dandakaranya forest had met Lord Ramachandra and they desired to have conjugal relationship with him. So, ये जो साधु थे दंडकारण्य से ये भगवान रामचंद्र से मिले थे और उन्हें माधुर्य भाव से भगवान के साथ संबंध रखने की इच्छा जागृत थी so Lord Ramachandra told them that in this life I have vowed only one wife but you come in my next incarnation you take birth in Braja in the family of the cowherd people तो भगवान रामचंद्र ने उन्हें कहा कि इस मेरे इस अवतार में मैं केवल एक पत्नी ही धारण करूंगा लेकिन आप बाद में जन्म लेना वृंदावन में जब मैं कृष्ण लीला में होऊंगा So the sages from Dandaka, Ranya, they all took birth in Braja, in the family of the cowherd people, and they became these gopis. And that means from their very childhood, they were just attracted to Krishna. तो ये जो साधु थे दंतकारण्य से इन्होंने वृंदावन में जन्म लिया और ये गोपियां बनी और अपने बचपन से ही ये आकर्षित थी भगवान श्री कृष्ण से They didn't know anything, anything else but Krishna. They were fully absorbed in thought of Krishna. And every morning they would go there for the whole month. They will go every morning to Kalindi, take bath. They will only eat rice and dal. and they would chant to goddess Katyayani, praying to her, let Lord Krishna, let Krishna be my husband. तो ये बचपन से ही और किसी को नहीं जानती थी केवल कृष्ण को और ये इस प्रकार प्रतिदिन सुबह जाती थी यमुना में नहाती थी माँ कालिंदी से प्रार्थना करती थी और ये प्रार्थना करती थी कि काश कृष्ण हमारे पति बने So Lord Krishna knows the desires of everyone. Lord Krishna is in everyone's heart. He knows what everyone wants. He understood the desire of these gopis. So Lord Krishna fulfilled their desires. So Bhagwan Krishna is in everyone's heart. He knows all को जानते हैं तो भगवान समझ गए कि ये गोपियों की क्या इच्छा थी और उन्होंने भगवान ने ये इच्छा उनकी पूरी की The same chapter in Srimad Bhagavatam goes on to describe how Lord Krishna came to that place at the end of the month, just at the end of this Katyayani Vrat, Lord Krishna came there and he sat on the tree. He stole the clothes of the gopis while they were all taking their baths. And that was when he stole their clothes and the gopis had to come and beg their clothes back from Krishna. और इसी अध्याय के अंत में हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में कि जो कात्यायनी व्रता पूरा हो रहा है उसके अंत में भगवान वहीं आते हैं माँ यमुना के वहाँ और पेड़ पे बैठते हैं और गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और गोपियाँ आके उनसे उनके वस्त्रों के लिए भीख मांगती हैं And in this way Lord Krishna accepted all of those gopis as his wife. और इस प्रकार से भगवान कृष्ण उन सभी गोपियों को अपने पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं He fulfills the desires of his devotees. Those gopis were all his very pure soul, very pure devotees, and they simply desired to be the wives of Lord Krishna, and Lord Krishna accepted them as his wife. तो भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं तो जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं शुद्ध आत्माएं हैं तो भगवान उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं सो this is Katyayani vrat now sometimes worship of demigods of course we know from Bhagavad Gita the worship of demigods is condemned This is for less intelligent people and for people who have all material desires. तो ये है कात्यायनी व्रता और बेशक हम भगवत गीता में भी सुनते हैं कि देवी देवताओं की पूजना पूजा को करना मना किया गया है और ऐसे भी कहा गया है कि ये पूजा कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है उन लोगों के लिए है जिनको भौतिक इच्छाएं होती हैं but we should understand the worship of the gopis was not on the same level as people who worship demigods to get material desires it was a very pure and transcendental relationship. परंतु हमें समझना है कि गोपियों की जो पूजा थी माँ कात्यायनी की वो उन लोगों की तरह नहीं थी जो कुछ भौतिक इच्छाएं मांगती हैं तो इनकी तो जो पूजा थी ये तो दिव्य संबंध भगवान के साथ पाने के लिए थी The gopis were worshipping Katyayani to get Krishna for their husband, not just any ordinary man. but they wanted Krishna to be their husband. So anyone who wants something in relation to Krishna, then that is allowed. तो गोपियां चाहती थी माँ कात्यायनी से पूज रही थी क्योंकि वो कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी कोई साधारण व्यक्ति को नहीं तो इस प्रकार से अगर हम देवी देवता को पूछते हैं लेकिन वो पूजा कृष्ण संबंध में कुछ पाने के लिए है तो उसकी अनुमति दी गई है Srimad Bhagavatam tells about Dhruv Maharaj, how Dhruv Maharaj was offered a benediction by Kuvera. Kuvera is the treasurer of the demigods. And so Dhruva Maharaj was given benediction. Dhruv, Kuvera told him, ask whatever you want. What benediction can I give you? तो हम श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं कि ध्रुव महाराज को कुबेर जी से वरदान प्राप्त हुआ था कुबेर जी देवी देवताओं के खजानची हैं तो वो ध्रुव महाराज को पूछते हैं मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ मांगो आप क्या चाहते हो सो ध्रुव महाराज से Kuber I want to have unflinching faith and devotion to the supreme lord तो ध्रुव महाराज ने कहा मुझे बहुत ही दृढ़ और जो भक्ति जो बिल्कुल इधर उधर हिले नहीं उस प्रकार की स्थिर भक्ति चाहिए परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए महाराज और कुएर बहुत खुश थे वो सुन के और उन्होंने वो वरदान दिया ध्रुव महाराज को so you can worship demigods but it should be for Krishna consciousness तो आप देवी देवताओं को पूछ सकते हो परंतु ये होना चाहिए कृष्ण भावना मृत के लिए It should not be for any mundane material purpose. ये कोई साधारण भौतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए. And we should understand these demigods are not supreme. They are simply tiny parts of the supreme Lord. और हमें समझना चाहिए ये जो देवता हैं ये परम नहीं हैं ये परम पुरुषोत्तम भगवान के छोटे अंश हैं So in this way we understand the worship of the gopis to be very pure and transcendental. तो इस प्रकार हम समझते हैं जो गोपियों ने पूजा की ये बहुत शुद्ध है और दिव्य है Are there any questions? क्या आप में से किसी को कोई प्रश्न है Okay. Finish. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakti Vrinda ki jai. His Holiness Bhakti Vignavinash Narasimha Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for enlightening us on the Katyayani Vrata, especially on demigod worship. Hmm? किसी का प्रश्न है one more time I am asking anyone has got a question Hare Krishna Maharaj. Uh, normally we see tulsi leaves being offered to other demigod. Is it the uh, incorrect way or how is that? Can you guide on that? Some of them do that. Offering tosi to other gods, to devas? Yeah, it's, it's not proper. Tosi is meant to be worship only for the worship of Lord Vishnu, Lord Vishnu's incarnations and Lord Krishna, not meant for offering to other gods. तो प्रभु जी ने पूछा कभी कभी हम देखते हैं कि तुलसी महारानी देवी देवताओं की पूजा में भी उपयोग की जाती है तो क्या ये सही है तो महाराज ने कहा नहीं तुलसी महारानी केवल परम पुरुषोत्तम भगवान और जो विष्णु तत्व है उनके पूजा में ही उपयोग की जा सकती है लास्ट कॉल अगर किसी को कोई प्रश्न okay the back a question Hare Krishna Maharaj Maharaj आप बताया जो देवी देवता को जो है जो पूजा नहीं करते हैं अभी हम लोग जब भक्ति में आ गए तो तो अभी जो पहले के जो घर में जो पहले से पिताजी और ग्रैंडफादर सब जो पूज करके इष्ट देव को जो आ रहे हैं घर का इष्ट देव है तो उसको अभी हम लोग जो अभी भी वो पूजते आ रहे हैं उसको क्या करेंगे अभी पूजा करना उसको बंद कर देंगे जो भगवान को अभी हम लोग जो कर रहे हैं भगवान को पूजा वही करेंगे अभी हरे कृष्ण Yes, you have some Easter Deva, you have your family Easter Devas at home. So what to do in that situation? Should we continue the worship or should we just stop? Well, you can worship these gods, but you should understand they're not the supreme. The, the point is to understand the actual position of the gods, the other devas. What is their position? They're not supreme. They're under the direction of the Supreme Lord, Vishnu and Krishna. They're not independent. So when we worship them, whatever you may worship them for, it, it's going, it has to be sanctioned by the Supreme Lord, Vishnu or Krishna. So the, the main point in worshipping other gods is to understand they're simply tiny parts of the Supreme Lord. They have a, they're engaged in some service under the direction of the Supreme Lord. तो महाराज जी कह रहे हैं कि हाँ आपके घर में कुछ इष्ट देव हो सकते हैं जो पहले से आप पूज रहे हैं तो आप उनकी पूजा जारी रख सकते हो लेकिन ये समझना है कि वो कौन है वो परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं है हमें समझना है कि वो भी आ, भगवान के अंश हैं भगवान से स्वतंत्र नहीं है वो तो उस प्रकार से हम उनकी पूजा कर सकते हैं जानते हुए कि वो कौन है वो भगवान नहीं है भगवान के अंश हैं और उनसे जो भी मांगते हैं हमें ये जानना है कि अंत में उसकी अनुमति कृष्णा ही देंगे और कृष्ण से संबंधित ही कोई वस्तु मांगनी चाहिए अन्यथा नहीं When you worship the Supreme Lord, then all of the demigods are satisfied, all 33 crores. devas are satisfied. uh, just like you water the root of a plant, all the leaves and branches are nourished. So if you worship the Supreme Lord, Vishnu or Krishna, then all of the k- devas are all satisfied. तो जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो जो सभी देवी देवता हैं वो संतुष्ट होते हैं जो पूरे 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सभी संतुष्ट होते हैं और जिस प्रकार से अगर हम कोई पेड़ को जड़ में पानी डालते हैं तो पत्ते शाखाएं सब ठीक से होते हैं अलग से हमें पत्तों को शाखाओं को पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है तो कृष्ण की पूजा करेंगे तो सब देवी देवता संतुष्ट होते हैं so you can keep them on your altar if you like then you can have them there as and you, when you worship the Lord Krishna or Lord Vishnu, when you worship the Supreme Lord, then these other gods will all be happy. They will all be happy to see that you're worshipping the Supreme Lord. So you can keep your देवों को आ, अपने मंदिर में रख सकते हैं और जब आप भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो ये सब इष्ट देव भी देख के बहुत प्रसन्न होंगे कि आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं You don't have to do separate puja for them. When you worship the Supreme Lord, then all of the devas are being worshipped. आपको इन देवाओं के लिए अलग से पूजा करने के लिए ज़रूरत नहीं है अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सभी देवी देवताओं की भी पूजा होती है Bharat Maharaj was worshipping demigods but he understood each of the demigods are just one limb of the body of the Supreme Lord. And when he offered worship to them, he understood that they are just simply one tiny part of the Lord. तो भरत महाराज भी देवी देवताओं की पूजा करते थे लेकिन बाद में वो समझ गए कि ये देवी देवता और कुछ नहीं है ये भगवान के शरीर के एक अंग हैं तो फिर वे जा, जाने कि जब वो परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं तो सब देवी देवताओं की पूजा उसमें शामिल होती है hmm. So that's a common situation. We have many people like that, many families. They have, you know, tradition to worship some deva. But once they come to Krishna consciousness, then they'd see that the worship of Lord Krishna satisfies all of the devas. तो ये सरल बात है बहुत परिवार में ऐसा होता है कि पहले से आ, कोई इष्ट देव होते हैं और वो उनकी पूजा करते रहते हैं लेकिन जब वो कृष्ण की पूजा स्वीकारते हैं और करते हैं तो समझते हैं कि फिर सारे देवी देवता भी उसमें संतुष्ट हो जाते आखिरी प्रश्न है माता जी ने वहाँ हाथ उठाया था हरे कृष्ण Hare Krishna. Uh, when you talked about uh, 33 Koti Devi Devtas, so in those 33, there are 12 Adityas and one is also Vishnu. So when Vishnu is uh, like equal to Krishna, then why is Vishnu mentioned in Bara or uh, 12 Adityas as one of the Devtas? mentioned in the list of Devi Devtas as Adityas? I don't know. Well, that Vishnu cannot be the Supreme Personality of Godhead. There must be a different Vishnu. तो माता जी ने प्रश्न पूछा कि आपने 33 करोड़ देवी देवता के बारे में कहा तो उसमें 12 आदित्यों का वर्णन है और उसमें एक विष्णु का भी वर्णन आता है तो अगर विष्णु भगवान है तो उनका वर्णन बारह आदित्यों में क्यों आता है तो महाराज जी बता रहे हैं कि जो विष्णु का वहां वर्णन आ रहा है वो परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं है वो कोई और है Lord Vishnu is the expansion coming in the spiritual from the spiritual world you have first of all Lord Krishna expands as Balaram, from Balaram, Sankarshan, then from Sankarshan you have the Chaturvyuha, Sankarshan, Aniruddha, Vasudeva, Prajumna, and then from that, then you get the, the Vishnu avatars. But you're speaking about the Adichas, they're devas, they're not of this, they're not like the Vishnu who is the Parusha avatar. तो जो विष्णु भगवान है उनका आध्यात्मिक जगत से वो यहाँ आते हैं जो उनका विस्तार होता है पहला कृष्ण होता है फिर अनंत शेष होते हैं फिर चतुर्व्यूह आते हैं फिर नारायण आते हैं लेकिन जिस विष्णु की आप बात कर रहे हो जो आदित्य हैं ये देवी देवता है ये वो विष्णु नहीं है जो जिनका आध्यात्मिक जगत से संबंध है We do have Vishnu in the pole star, like the pole star Dhruvaloka. That is where Sweta Dweep is. And on Sweta Dweep you have Shirodakashayi Vishnu. But that is a spiritual planet. Although it's in the material world, it's never annihilated. तो हमारे पास ध्रुव लोक है आ, वहाँ पर हम शिरोदक्षाई विष्णु हैं तो वो जो विष्णु है आ, वो भगवान विष्णु है और जो उनका लोक है ये ध्रुव लोक ये आध्यात्मिक है जब ये पूरा भौतिक जगत का नाश होता है उस समय अभी ध्रुव लोक का नाश नहीं होता But the form of Lord Vishnu is always spiritual. There are three Purusha avatars. You have Karana Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu, Shiro Dakashai Vishnu. Their bodies are all spiritual. तो जो भी विष्णु रूप है ये इनका शरीर पूरा आध्यात्मिक है हमारे पास कारणोदक्षय विष्णु है गर्भोदक्षय विष्णु है और शिरोदक्षय विष्णु है और ये तीनों का शरीर पूरा आध्यात्मिक है Hare Krishna thank you very much Maharaj for the wonderful answer now will perform Tulsi Viva. Our uh, Pujari team will perform the Tulsi Viva. Uh, I request Hari Gopal Prabhu and uh, Venu to come and lead the Kalyana Stapadi, followed by Chiranjeev Sham to take over and do the Kirtan. So Okay, uh, one minute, yeah. So we have two minutes uh, Kirtan by His Holiness Loknath Swami Maharaj. Hare Krishna.